masih jadi. Eh, orang takut. Takut. melintas <laughs> Terus kita bahkan melakukan brain break terhadap kereta tapi tuh hmm, jadi beli barang dulu beli barang di nanti kita sambung apa voucher boleh pak tapi ini mau di dalam nih nah drive thru nggak boleh ya drive thru nggak Berapa? nggak dapat tuh under DKPB di Papar Kampingu. Yesterday told all about the blue, blue sky And all that I can see Just another lemon tree I'm turning my head up and down I turn, I turn, I turn, I turn, I turn, I around and on di dada da di da eh bidak mau aku gitu oke okay, ini keadaan papar sama sapi kepi offensi kena copyright lah ini jangan kasih copyright <laughs> sekarang menunjukkan jam 451 451 satu jam lagi mau pergi uh, pukul 6 pukul 6 semua kedai tutup pak uh, ini sekarang the music terkait bersama bersama lagu lama apa kan nih kenapa dorong anu pak oh pan radio apa nih oh YouTube lah tutup di sini it is unfortunate tidak pantas survei Benoni survei baru supermarket paling besar sekali so kita bagaimana nanti cuman para-para misi mencari barang-barang percaya hari ini bye bye oke okay, sedang tunggu si punya anak pukul 6 baru dia keluar Eh, sebab semua kedai-kedai akan tutup pada jam 6 petang ini jadi kita tunggulah macam mana oke okay. wonder how, I wonder why. Yesterday told only about the blue, blue sky, and all that I can see is just a little lemon tree. And I'm leaving here. I'm sitting here, on am missing I'd like to go out, taking a shot, just another lemon tree. I'm turning my curto, lago curto, la happy.